Oi galera, tudo bem? Aqui é o Aquiles. Tudo bem? Aqui. Oi galera, tudo bem? Aqui é o Aquiles. Então, aí eu já tava com o meu primo. Um O outro do de guitarra que tá aqui. Então, deixa o like, se inscreva no canal. Que é melhor. Porque sempre gosto. Sei lá, bifou. Tinha até com a minha é bifada. Aqui, ó. Vou colocar a dele. E até aqui. Essa não é a sandália minha dele. Então. E eu tenho 18. E eu tenho 7. Aí eu me dei parabéns. Tá em julho da poesia. Também. Eu quero 800 mil likes. Esse aqui é o meu coração. Deus, Deus te salva. Então, não pode fazer nada. Se meu celular for, aí não dá pra gravar, nem mandar pro YouTube. Então, todo mundo se inscreve, deixa o like nessa minha voz é verdadeira, por isso. Aperta o sininho. Adeus, adeus. Então, eu fico feliz. Hoje a gente vai reformar essa casa. Então, sabe como eu sou bem alegria. Eu também eu bem da voz. Vocês por isso que se inscreva no canal. Tchau. E tchau.